кудай жалгасын кудай жалгасын бактылуу бол бактылуу бол алтыным бактылуу бол эй жөн жата берчи ар жака сага жүгүнгөн жокму россияда иштеп жана жашап жүргөн мекендештер үчүн казакстанга арзан баада барып келүүнү кааласаңыз ушул номерге чалыңыз